two, three, go! Six, seven, four, move, right, five, six, seven, two, three, go! Six, seven, one, two, three, six, seven, rotação. Six, seven, vamos, vamos, vamos. Five, six, seven, one, two, three, six, seven, go! 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Rotación. ¡Caminita! Yes? Ahora, regarde. Place the step. One, two, three. Yo con mi ala mano, es que se la mano yo la puse. 6, 7, open. 2, 3, Ese step yo marqué a la 10. Por favor, un en passant. 6, 7, 1, 2, 3, 4. It's gonna step back to prepare the next step. Ahora, Como la 5 que el garzón se me decote. 1, que va a So the guy is on the side, so my line is free. Y por 6, 7, ça veut dire que va a passer. Pero si yo fais 5, 6, 7, ça veut dire que yo lo fais sur place. Bien? Si tu vas bien tu 6, 7, la fibra va comprendre y va pasar. Pero si nous, on reste, on de la línea, la fille va tomber sur place. ¿Ya? Donc yo fais 6, 6, 7, 1, et 2 tournes. 2, 3, 4. Sim, vão acontecer letras, vou ici aussi, hein. Si, si, seven. One. et je travaille com ele. Two, three, five. Et la fiche tourne est normal. Okay, he's going to do anything with your hand. It's going to move it. If you try to move it at the same time, it's going to be a nightmare. So it's going to be six, seven, one, go, two, three, five, six, seven. Okay, let's go. Yeah. Doucement, see? 200. Eh, Prends les dents. Seven. Go. One, two, three, five, six, seven. Pousse. Deux, trois. Derrière. Six, seven. One, two, three, stop. L'objectif c'est ici, garçon, c'est que je vais marquer plus la base devant, je vais marquer à l'arrière. Six, five. six, seven. One, two, three, five, six, seven, one, two, three. back and then we go outside of the line. So it's back and on the side. Ready? Go! One, two, three.